proporciona unha base teórica e metodolóxica para o proxecto con bibliografía recente na que se analiza a forma de crear e adaptar os espazos de aprendizaxe para posibilitar metodoloxías innovadoras reforzadas pola tecnoloxía. O capítulo 1 trata das posibilidades dos espazos e as oportunidades de aprendizaxe que ofrece o seu deseño, facendo fincapé tanto nos elementos arquitectónicos e tecnolóxicos do deseño de espazos como nos aspectos pedagóxicos do mesmo. Vale. O capítulo 2 ten como objetivo aclarar o concepto de metodología innovadora e examinar prácticas de ensino e aprendizaje de vanguardia que deberían ayudar a desenvolver no alumnado las denominadas competencias de aprendizaje del século XXI. O capítulo 3 considérase o papel de tecnología en la educación y e los principios clave para lograr en no ensino e aprendizaje. O capítulo 4 conclúe con estrategias e recomendacións para implementar metodoloxías innovadoras nos centros educativos e integrar os espazos reforzados pola tecnoloxía no proceso de ensino-aprendizaxe.